Ahojte, vítam vás na mojom videu, v ktorom by som vám chcela ukázať, ako sa môžete takto dymovo, sexy, glamour naličiť. Je to jedno z mojich najobľúbenejších líčení, ktoré robím. Je to výrazné, využijete to pri fotení, keď pôjdete vonku na diskotéku, na party s kamarátmi, alebo pôjdete do divadla, Každopádne, využijete to všade, kde chcete byť ženská, zvodná a sexy. Je to naozaj e, jednoduché líčenie, ktoré myslím si, že zvládne každá z vás. A veľká výhoda tohto líčenia je v tom, že ho dokážete použiť k hociakému oblečeniu. Či budete mať žlté, zelené, fialové, rúžové, čierne, biele, proste všade toto líčenie počiarkne vašu ženskosť a krásu. Tak ak sa vám toto líčenie páči už takto, jak ho vidíte, verím, že ho zvládnete aj vy a ak chcete, tak pokračujte ďalej, kde vám ukážem ako na to. Aby nám make-up lepšie držal, treba používať podkladové bázy. Ja používam túto od NYXu, je to na olejovej báze, takže si ju dám na pleť pár kvapiek. One more night, don't you know that my love is true aby celkové líčenie pôsobilo rozžiarenie, budem používať tento iluminátor od NYXu. Nanesnem to na celú tvár a dobre pracujem. použijem hubičku a s ňou to vklepem do pleti. Ako ďalší krok použijeme make-up. Použijem tento od L'Orealu, je to oteň 7D a k nemu budem domiešavať 2N. dokonalejšie krytie použijem ešte korektor, takisto od Mixu. Keďže toto líčenie je vhodné hlavne na večer alebo teda na fotenie, tak môžeme si dovoliť aj výrazne konturovať tvár. Takže budem to robiť takýmto tuhým konturovacím stykom. Je to od Makeup Revolution, tie písme na tom vôbec nikdy dobre nedržali, takže už je to celé vyšúchané. Takže nanášam na tie miesta, ktoré budeme zužovať toto vyzerá, teraz s pomocou tej hubky to zase celé zapracujem, aby to vyzeralo pekne. Potom ako sme si pleť vykontúrovali, tak pleť treba zafixovať. Na to použijeme púder od eh, Max Factor. Je to tieň Translucent. A pomocou tohto štece určeného na puder to nanesieme a zafixujeme. Použijem e, tento Bake Finish puder od Makeup Revolution to necháme nejaký čas uh, siaknúť a potom to iba štecom na púder dáme dole. Keďže máme chvíľku čas, kým sa nám toto siakne do pleti, tak môžeme ísť na obočie. Dnes budem používať uh, túto uh, pomádu od mixu. No, obočie mám hotové. A teraz môžeme ten púder tým e, štecom dať dole. Ďalším krokom, ktorý budeme robiť je vykonturovanie púdrovou časťou. Na to použijem od Makeup Revolution takúto paletku Iconic. Máme tu tri hnedý, rozjasňovač a lícenku. Pomocou tohto skoseného šteca si nanesieme ten eh, konturovací tieň. Ako ďalšie použijem licenku, použijem túto rúžovú. Keď sme si dali licenku, už nás čaká iba rozjasňovač, budem používať túto paletku, Pôjdem do týchto chladnejších odtieňov a budem to nanášať týmto štecom. Pomocou takéhoto malého šteca to nanesiem na chrbát nosa. A teraz ešte pleť zafixujeme fixačným sprejom od Makeup Revolution Pro. môžeme ísť na tene. Do zahybu oka budem nanášať z tejto paletky túto úplne hornú. Z paletky Urban Decay použijem tento tieň. Budem to robiť tým istým štecom. Ten istý odtieň nanesem na spodnú líniu oka pomocou tohto ceruskového šteca. Pomocou tohto šteca to spravím do skratená. Na takýto gulatý štetec si nanesiem ešte tú prvú farbu z tej NYX paletky a nanesiem to takisto pod oko. Ako ďalší tieň budeme nanášať z ďalšej paletky od Makeup Revolution, je to Unicorn Love. A bude to tento spodný. Zoberieme si tentokrát tento gulatý štetec. A už nejdeme do vonkajšej časti, ale ostávame vo vnútri. teraz ideme na ďalšiu farbu, ktorá bude zase z tej NYX paletky a bude to tento hnedý. Ďalšie dva utenie, ktoré budeme používať, je z paletky Urban Decay a bude to tento hnedý a tento hnedý. Namiešam si ich, ale na to použijem už takýto menší, plochejší štetec a zmiešam ich dokopy. A budeme to po línii riaz nanášať. Pomocou takéhoto čistého šteca si rozmažem tento prechod. pomocou tohto prvého blendovacieho šteca to zapracujem do seba túto hnedú, tú punk, použijem aj na spodok oka. Na záver použijeme ešte tento štetec a nanesieme si takú bledú farbu. Toto mám paletku od Glazel. V minulosti som si skladala sama, čiže toto je nejaký oteň 332. Použijem teda tento. pri rozjasňovačov pomocou tohto štečeka ešte nanesiem rozjasňovač do kútikov očí a lepšie podobočie. Aby som toto líčenie počiarkla, tak použijem ešte tekutú linku a nanesem ju od vnútorného po vonkajší kútik. tak linku mám nanesenú a môžeme ísť na myhalnice. Pomocou špirely nanesieme jednu vrstvu maskaly na myhalnice. Takto to vyzerá so špirelou. Pre dramatickosť líčenia použijem umelé riasy. Tak Myhalnice mám hotové. Tentokrát som použila neznačkové. Myslím, že z eBayu alebo AliExpressu ešte som ich mm, minulý rok kupovala tak som chcela vyskúšať aj výraznejšie. Tieto sa mi páčia v tom, že dĺžka myhalnic mi sedí lepšie ako tie od Nixu, ale tie od Nixu sú zase ľahšie. Tieto na očiach cítim, možno po nejakej chvíli si na to zvyknem, ale sú výrazne uh, cítelnejšie ako tie mixové. Každopádne vyzerá to pekne. A môžeme ísť na pery. Pery budeme mať v e, nude odtieňoch. Na to použijem túto cerusku od Catrice. Hej, Macadamia a hej. E, minule mi nejak nekreslila, skúšala som ju skrúhať, myslím, že už ide lepšie tak e, urobím si kontúru a potom si nanesem ruš. Hej, už kresie lepšie. nakreslím si teraz rúž. Budem používať dva od Meku Peach Blossom a potom od Max Factoru Rosewood. A tento rozvúd si nanesiem po krajoch a do stredu budem aplikovať mac. krásneme takým leskom od L'Orealu. Je to takej rúžovej farby. Takto by vyzeral rúž s leskom, so všetkým, čo sme robili. A aplikácia rúž bola dneska moja posledná rada pre vás. Takže video sa pomaly blíži ku koncu a ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Toto je môj najobľúbenejší make-up, ktorý používam, keď chcem byť výrazne naličená. Využívam ho napríklad aj pri fotení, alebo ho môžete vyskúšať, keď pôjdete najbližšie na diskotéku. Ak máte nejaké otázky, tak nebojte sa ma spýtať, môžete to tak spraviť v komentároch, po prípade môžete mi napísať aj na Facebooku, kde som ako Moniku Kuchárová Kunovská či Moniku kucharová fotografka. Áno, <laughs> takže môžete ma kontaktovať teda aj na Facebooku ako Moniku Kuchárová fotografka, takisto ma nájdete aj na Instagrame. A toto je naozaj už záver dnešného dňa. Ešte raz vám naozaj ďakujem za to, že ste vydržali takto do konca a teším sa na vás pri ďalšom videu.